السلام عليكم معكم محمد قناة وطا اوكي طبعا نستكمل The Last of Us Part 2 طبعا اذا ما كنت مشترك بالقناة سوي زر او اشترك بالقناة واضغط على زر join اوه يخرب بيت ابوه حبيبي خرش امي ذا Are you clean? Yes, I am clean. How are you too? Just banged up. Please die of old age and not because you get infected. لا ما راح يصير ما راح يصير انفكتد كيف كذا؟ كول اوكي انا اشوف ايش فيه هنا اول شيء توقعت انه لازم نطلع فوق آه. والله في اشياء هنا Anything good back there? Actually, yeah. You know? yes. Oh, shut up again. Okay, no, I can check. الدم والثلج مرة مبدعين فيه. See any way to that roof? Uh... أيوه. <gasps> This way. أمين يو هذا أتوقع أنها تلفزيون سامسونج Hey, got some alcohol. كحول. طبعا انوه احب انوه اذا صار شيء لقطات يعني مخله بالاداب ولا شيء زي كذا بما انه يعني تعرفون انتم الالعاب الحين متوجهين الى هذه الاشياء يحاولوا يعني يدخلونها على مجتمعنا احنا كمسلمين لا نقبل بهذا الشيء ابدا يا يعني جري التنبيه راح يتم آه، قطع الفيديو Yes وين نروح اوكي بس اوه oh. تبيني اساعدها <laughs> I see spores in there. يلا يا ام خشم ماسكس اون اما mask on تستهبل اذكر انه بالجزء الاول كان مره يعني oh. انا عندي اميونيتي يا حبيبتي All these spores mean they've been here for a while. Keep your eyes peeled for older infected. Okay. Yep. Oh, ايش في هنا؟ Is this part of the supermarket? I don't know. I think we're above it. Let's get to the ground floor. آه هذا طبعا آه انا فاتح صفحه حقت اذا في الغاز ولا شيء زي كذا فهذا عشان تفتح السيفتي يبيلك تحط الشهر اللي هو عام 2013 السنة 2013 شهر 7 اللي هو الجزء الأول يعني اوكي إلى الآن وضعنا بالسنبتين أحس اللوت في هاللعبة يعني الجزء الثاني أصعب من الجزء الأول ما أدري ليه وحشوني مرة ضربتين بالراس ايش عندنا؟ اتوقع انهم هم حق الاصوات هو الباتري راح عندي ما ادري ميشن كمبليت اتوقع blind motherfuckers make my skin crawl. اي والله من جد. الشعر ابو الجسم يا شيخ. And then get the fuck out of here. Get the fuck out of here. Speaking my language. كده في شيء هنا اه دينا هيلب help help me دينا دينا اسم يعني تقريبا اسم اسباني على على عربي اتوقع لما كنا بالاندلس 800 سنه اخذنا الاسم منه زي دينا حاي آه يعني انا ما ادري والله I'll make you a present. Oh, I'll take a present. هدية. <laughs> يا رب ان تكون هدية حلوة. اوه. Here. Molotov. Thanks. Nice. Careful with that. I'm a pro. Yeah, <laughs> I'm a pro. Uh, do I <laughs> Yes. still moving? اوكي Nope. ايش في هنا على اليسار او على اليمين You know what? I'm impressed with us. I'm Yeah. impressed with that. <laughs> Man, the guys are not gonna believe our numbers. Hmm. ايش في؟ <gasps> Let's go to the next lookout and take a fucking break. اوكي للان وضعنا بالسمبتي Agreed. بس خلينا اسوي هيل واحد هيل واحد ملك Do you see a way out? هذا بعدين خلينا ناخذ افتح I won't budge. Okay, here's what we're gonna do. You're just gonna hurl me up through that hole in the اها roof. كيف Okay. <laughs> كيف ارفعك فوق؟ اوه وش ذا؟ نسحب يعني ولا ايش؟ ايش بنسوي بالكيبل؟ That should hold us. آه شكلي برميه. اه اوكي. آه لازم اجيبه صح. Get over here. Fuck yeah. امسك الحبل حقها ولا اروح قبلك ولا ايش؟ بسرعة. Okay, that's good. Here I go. على ما تطلع بس سيب الوان اوكي الوان في رياح اوب اوب ما ادري شلون نزلت اصلا كان في عاصفة شمر اتوقع اسمها شمر صح؟ لا تقول لي الحصان بيموت يا اخي الحصان احب الحصان Hey, how far away are we? ما ادري وين اروح وينك انتي؟ Bueno. Dale, dale. اوكي آه طبعا تجاهلوا اليد توني شاحنها ما ادري ليش فيها تطلع كذا آه آه شكلي تغيير يد <laughs> <laughs> انتظري فجأة اختفت ذي ام خشب ايش سالفة؟ يسار؟ مو تخيل هذا اللي عندنا الحين لايبرري اوكي um, هذه مكتبة اوه اوكي انا شفت Alright, شيء بس let's ما make راح sure it's اقوله clear. يبي يسوون زي ريد ديد ريدمشن يعني اوبن ذا دور ما يمدي Someone's locked this place up. دايم There's something back there. I think I see a bed. We بيد got a squatter? You see another way in? اوكي Doesn't feel like anyone's been here in Okay. a while. Shit. I في gotta see شيء what's يلمع back there. داخل اوكي ابدا ما توقعت انه بيضبط What's going on here? What's going on here? All this Yo. electronic stuff? This has to be Eugene's. يوجين Huh. اها هذه وشو يوجين لندن Definitely Eugene's place. فليب He was a firefly? اما كان فاير He فلاي served with Tommy. I had no توني idea. ادري Yeah. They got into some real dark shit. ريل Like دوغ what? شيت تومي يعرف He said he الكلمة blew up a checkpoint at Denver QZ, دنفر كيوزي killed three soldiers and two civilians. Jesus. He also told me that he and Tommy slow tortured some Tommy. big Fedra general. اوه لورنت فويكولت سبارك He could do تريدنج worse. يا كثر التريدنج What كارد do اللي you mean? اخذناها He and Joel did a lot to survive after the outbreak. اه يوجين عرفتوه اللي هو رحنا له ذاك اليوم مو ذاك اليوم اللي اعطانا الشاتجن بالجزء الاول Yeah, I remember him. Eugene. هذاك المجنون. والله ما ادري. Oh my god. It's Tommy and Eugene. مجنون ذا يوجين As I walk Lights, heaters. There's gotta be a generator around here somewhere. Hey, generator. Found the generator. What's she so with that? جنريتر يعني حق الطاقة حركات خلاص يا دول شوك فور بيتر ليفل دينا طور سلاحي يعني. بدي اطور لي scope نو آه، Subarashi. Stability. لا والله من جد يعني قاعد تسوي يعني نايس يجي منها توقعت ال نايس يجي منك والله موف دفاية اه هنا في شيء داخل There's تحت more stuff down there. You see a way down? Not here. اوه وش ذا؟ زرافة نايس كيف ننزل تحت؟ اوكي من هنا Come on. كمان يا بتاع ال اوكي في الدور ال basement That's why he لا مستحيل. تقول انه الرجل الوحيد و يعني ما لها داعي اني اترجم الاشياء الباقية. Oh my god. Oh my god. It's weed. حشيش. It's a lot of dead weed. تخسي حشيش ما حشيش ليش يزرع حشيش؟ يسوي فيها؟ اه اه اصبر اصبر خلينا ناخد حشيش احنا نايس <laughs> اها دينا جنون It's a gas mask bong. Gas mask. God, he was اتوقع so في smart. فيه حشيش ولا شيء زي كذا ما ادري اوه سجاير يا الله Oh, there we go. There you go. You think it's still good? Does weed go bad? Hmm. Let's find out. You having a hard time? No, I got it. Fuck. Give me that. Oh, yeah. Like you're gonna get it. مو بقادرين يفتحونها <laughs> Okay. It's Yeah. It's, uh, fuck it. والله What the fuck is wrong with you? ماذا بك؟ I got it open didn't I? يب أنا ودي أعرف وش صار بالأربع سنوات يعني علمها جيتار بعدين بعد أربع سنوات ما أدري شو وضعها Smells good وش عرفها ان الريحه كويسه يعني I mean. I mean. ايش فيها هذا كانها we here a while, right? ايطاليه Italian Mafia. totally trapped Totally trapped. اذا صار شيء يا اخوان بيجي كذا شيء اسود فاعذروني مره اعذروني Can I ask you a question? تبي تسألني سؤال؟ I don't know, can you? Can you? Scale of 1 to 10. الواحد لعشرة 1 being like absolute trash. And 10 being life altering. اتوقع عشان ال لا How would لا you صفر our kiss from last night? صفر زيرو Why are we still talking about this? You said it was a mistake. Did I say that? doing? I asked you to rate our kiss. I don't know. اوكي بعد القرف اللي شفناه قصدي اللي صار آه نرجع لابي هي ابي البطله ابي let's go انت احلى من ما ودي اسب اوه nice. السلام عليكم hold sprint لا شت شت وين اروح؟ اوه يا بوي لا تقول بيلحقوني ايش فيك هنا قاعد يقلدون شو اسمه ذاك الشريط دايز جون اوه اوه اوكي اوكي اوكي اوكي اوكي اوكي اوكي اطلع اطلع اطلع بسرعه بسرعه بسرعه اوكي اوكي اوكي اوكي اوكي اوكي اوكي اوكي اوكي اوكي اوكي اوكي يا بنت هرب وين وين وين اروح يوه إيه يا شيخ هذه اللقطات البطله مو القرف اللي صار قبل شوي الزبده بديت احب عابد لا خذ الكاب حقها يا اوه الي لا جول لا لا يا لا يكون اللي ببالي ما حد راح يفهمني الا اللي شاف الحرق اوكي سوري اوكي هات البيب اي جن يا حبيبي لا ارن اذنه افتح الحرش Give me! Damn it! That door ain't gonna hold him for long. We need to hurry. We need a plan. آه اوكي ايش السالفة؟ ايش بيصير؟ اين نذهب؟ اطلع كيف طيب؟ آه نجف هذه بسرعة Okay, هذه ايش اسوي؟ اوكي اوكي خليني اساعده Getting inside! I'll get the gondola to the window! You two keep those infected! I'll use heavy! Yeah, please. Ho ho. Whoa! Whoa! Whoa! Ando! مدري ايش فينا طلع هذا الصوت لا لا لا لا لا لا لا لا I'm running low! Just need another minute! No, no, no! هيل هيل بسرعة بسرعة آه يا ربي نايس يا يا ليتس جو Get close to us. Where are we going? It's this one. Come on. Everywhere. Don't slow down. Head for those doors. Slow one. Through here. Let's go. Let's go. أخيرا right. يقول نرجع لل الاهل يعني العشيره كمان ابي Hold on tight. اوكي Why are you here? People are counting on you. You get that? جيسي What we do matters. Well, then why aren't you at the fucking lookout? Because Tommy and Joel didn't show up. Tommy and Joel. Mm -hmm. What do you mean? We waited for them for an hour. I was looking for their horses when I saw lights. Okay. That's enough for Sodom. Without being replaced, no way. How much of their region have you covered? Not much. Then we split up. Go at it from different sides, and we can cover the whole thing in a few hours. I don't like you riding solo. We don't know what's out there. Exactly. What if they need help? من جد اتوقع انه ابي بتساعد والله ما south and you come from the east but be smart about it yeah yeah كذي زفت. كارهها انا يا اخي قسم بالله اني كاره ابو اللي جابها ليش تتركيني يعني اللي هو احراق جماعي Let's get inside. Okay. I hope it's not. Scared us. لقد أخفتينا. We're good. Thanks. Yeah. Can I talk to you for a minute? You want to get those saddles off? يبي يكلمها دقيقة. no, it's all right. Just ride out the storm and get out here. Got any brushes or towel or anything? You are nothing but lucky. You have no idea. Y'all get electric. أنت محظوظة يقول. Have you been? There are solar panels. أنا on the كنت roof. بحق الجحيم. How long y'all been here? Since yesterday. Yesterday. أمس وصلوا هنا. doing that this way? Just passing through. You two live nearby? We do. A Yeah. few hours down the hill. Y'all should come back with us, restock before you head out. Appreciate it. I'm Mel, by the way. Tommy, يا هذه ميل that's my الحامل. brother. <laughs> Joe. Jill and Tommy. Yo. Ashby. Don't act like you heard of us or something. Because they have. Because they Ah! Ah! Laura, all clear? He's out. Put him against the wall. Tommy! ليش يا ابن ال... يا بنت ال 66 انقذك الله يلعنك بوتا مادرة بوتا مادرة ابوك يا شيخ جو ميلر guess. خمن Why don't you say whatever speech you got rehearsed? Get this over with. Uh-huh. Tourniquet his leg. Turning. Do it. Ish. عالج رجله اوكي اتوقع قالت عالج رجله صح كويتد وش معناها ما ادري نعم دونت يو fucking اربط لا تقول لي بتقطع رجله يا الله بتقطع رجله Clear out. معلش عيال ال 66 stupid old man. رجل عجوز. You don't get to rush this. ها؟ ايش امها ذي بنت ال السلام عليكم.